Does neb yn gwybod pryd fydd uh, taliad y galon yn, yn digwydd, efallai i'ch mam, dad, mab. Mae'n bwysig bod uh, pawb yn gwybod sut i wneud CPR. Fe wnaeth gŵr Ann, John, lywygu yn sydyn wrth wneud ymarfer corff ym mis rhagfyr 2020. Cafodd Cael gorichwilio'r yn y gampfa ar y pryd ei hysbysu a daeth i helpu. Roedd John yn dioddef o ataliad y galon es i um, i matel yng Nghaerdydd a pan gyrraes mynd rwnd y cornel, weles i Luke fy mab yng nghyfraith a meddwl, mm, mae rhywbeth yn o'i le yma. Troes i mewn i'r car park ac uh, ddwedodd uh, Luke, uh, John's had a heart attack, uh, he's still alive. At that time, we thought it was a heart attack. Turned out it was actually a cardiac arrest. Bu'n rhaid i cael ymateb yn gyflym, a gyda help aelodau eraill y gampfa, fe wnaethon nhw roi CPR a galw ar y gwasanaethau bris ar unwaith, a fi'n ei harwain drwy'r camau. Fe wnaeth ymyrraeth gynnar CPR a D-fib ail ddechrau Canon John. O fewn munudau, rhithrodd ambulans ef i'r ysbyty lle cafodd driniaeth. Does dim digon o gairiau i, i ddweud pa mor ddiolch a ni fel taili achos well, just mae'n ffantastig bod e dal yma heb, the, heb ddyn nhw, bydde y ddim. So, yeah. Y diwrnod hwnnw, gweithredoedd Cael oedd y gwahaniaeth rhwng byw a marw. Ers y digwyddiad, mae Cael a John wedi cadw mewn cysylltiad ac maen nhw wedi dod yn ffrindiau da. Mae Ann yn hynod ddiolchgar i'r bobl a oedd gerllaw a weithredodd yn gyflym ac achub bywyd ei gŵr. Mae'n well wneud rhywbeth achos i wneud dim byd, bydd dim siawns i'r person nawr ni'n gallu mwynhau ein bywyd gyda'n gilydd unwaith eto. Ni'n mynd i'r gym, ni'n cerdded, ni'n chwarae gyda'r uh, oresau. Mae bywyd yn dda.